second fact about me is height reveals is Anna Next is I hate reading guys. And then pets. it. Hey guys, what's up? It's Blake and welcome back to my channel. And for today's video, <sighs> for today's video, we will be doing 35 Okay, so for today's video, we will be doing 35 facts about me. But before that, gusto ko na i-explain guys kung bakit. A short explanation lang kung bakit nawala ako for a bit. I guess a month already. Yeah, inactive ako for a month. Yun, na-miss ko din talaga yung sit-down videos ko dito. As in, kasi ano, puro vlogs yung ina-upload ko recently. So, I just really focused on myself right now, kaya hindi talaga ako pag-vlog at all, and nakapag-make ng videos. And naging busy din kasi ako with loads of schoolworks this uh, last January. So, yeah guys, I hope na I could make more videos this 2021 and yeah, welcome to my first video this 2021. So without further ado, let's get started. So for the first fact about me is age. Guys, I am 15 years old already. So, ayun, 15 na ako. And then, next fact about me, second fact about me is height reveal. So, ang height ko guys is 5'8.5. So, yun guys, bigla kasing namatay yung, ano ko, yung camera ko. So, I had to retake this. And then, ayun, inon ko na din yung TV kasi nalimutan ko pala kasama nga pala to sa setup ko. Anyway, so... Hey guys, so biglang natilit kasi yung uh, third and fourth fact yung video ko doon. So, leave a voiceover ka na. So, third fact about me is I'm a Scorpio guys. So, yun, beware of Scorpios. Recently lang din ako naniniwala sa mga um, sa mga zodiac signs sa ganyan, mga beliefs about that. And fourth fact about me naman is the only thing I'm allergic to is uh, ah, dust pag madumi talaga. As in, pag sa alikabok, sobrang allergic ko doon, nagkaka-allergy ako doon. As in, nagkaka-rashes ako, tapos, ano, nagkaka-runninose ako, gano'n. So, yun. Tsaka sa fur din ng dogs, guys. Siguro kapag madumi yung, pag madumi sila, din ako nagiging allergic. Going back, my hobbies and things that I love to do is, yon part of that is my sport. Ako kulit na tong buhok ko eh part of that is my sport, which is volleyball, ayun, vlogging, taking photos. I also love to do modeling. When I grew up, I really want to, pag tumatatanda na ako, I really want to be a model, ganyan. So, yun. Next is favorite song. So, my favorite song, guys, is yung, uh, yung Good Days and, ah, uh, Good Days, Good Days X Hit Different ni Siza. Yun yung favorite song ko talaga, current favorite song ko. Kasi ang ganda talaga nun. Sing, Okay, wait lang. Uh, give me some time to like play this song kasi sobrang ganda niya talaga. Hold on. Ooh, yeah. Okay, ang ganda nila. Baka makapirate pa tayo. So yun guys, that's my favorite song in different expert days. As in, sobrang ang ganda talaga pagka pinapakinggan ko. It makes me feel so good talaga. Seventh fact ko naman, so yun yung sixth fact. So seventh fact about me is, my favorite TV show is Riverdale. As in, sobrang ganda niya talaga. Kasi yung, mga, yung hili ko talaga, eh, guys, yung mga movies na, ano, ba't ako nakatingin doon? Sorry guys. Yung mga hili ko talaga movies is yung mga may pagka-teen, ganon. Parang typical American high school vlogs, ganyan. Kahit, kahit ang dami nagsasabi na hindi maganda, parang nagagandaan pa din ako sa kanya. I still love watching Riverdale. And currently, kaka-release lang nung... And currently, nanonood pa din ako ng Riverdale kasi kaka-release lang ng 7, 7, season 5 nila ngayong 2021. Ah, kaka-release lang ng season 5 nila ngayong 2021. January lang ata, so last month. And then, pets. Do I have pets? Yes, I have pets. May Actually, hindi ko sila pet. Pet sila ng brothers ko. So, yung pet ni Kuya is si uh, Don. Fla-flash ko na na yung picture somewhere here dito sa screen. Tapos, si Don, which is a Belgian Mali. Tapos si Dwight na Husky. And then yung dog ni Ethan, yung birth kasi birthday gift sa, sa kanya yun nila mommy, si Demi. Si Demi is a Pomeranian, which is my <laughs> favorite out of all of them sobrang fit niya. Next is pet peeve naman. Ninth fact about me is my pet peeve naman is yung slow replies. Ayoko talagang ayoko talagang pinaghihintay ako lalo na kung interested ako sa pinag-uusapan or like maganda yung usapan. Ayoko Ayokong pinaghihintay ako. Tsaka isa pa, ngayong pandemic lang talaga to nangyari. Tong ay, gain lang talaga ako nagka-pet peeve na ganito, this pandemic lang yung, kasi pagka lumalabas ako, may mga nakikita akong nakamask sila guys. Pero yung mask, it's either nandito o kaya nandito. As in yung hindi nakatakip yung ilong, I mean like, y'all aren't protected. Well, next fact about me, my 10th fact, the 10th fact about me is relationship status. Guys, single ako so you wanna hit my DMs. <laughs> Char. 11th fact about me is my favorite food So my favorite food guys is, marami actually. Pero ang pinaka-paborito kong food talaga is, ano, fries talaga. Yung fries ng potato corner. As in, specifically barbecue flavor ng potato corner. So, as in, sobrang sarap. As in, kakain ko nga lang kanina, eh, share ko lang. Pero as in, sobrang favorite ko talaga yung, ano na yun, sobrang favorite ko talaga yung barbecue nila na fries. So, ayun. 12 fact, 12 12 fact about me is my favorite YouTubers. So, ang pinapanood kong YouTubers, actually guys, uh, wala talaga akong masyado pinapanood na international. Usually, mga local YouTubers lang. Pinapanood ko is sila Jamil, um, si Giorella, si Tansbella, si Ray. I actually watched David Gison din. Kaso lang, hindi na ako masyado nanonood ng vlogs niya. So, ayun. And then, next naman, yung 13 fact about me is the sports that I play. So, yung sports na nilalaro ko is volleyball. Pero dati, actually, basketball ako. From 3rd grade hanggang 6th grade, volleyball ako. Ay, basketball ako. And then, I switched na sa volleyball. Kasi actually, nung mga parang 4th parang 4th grade ata ako noon or 5th grade, I started playing with my neighbors na talaga ng volleyball. So, parang naging, ano, na, na-interest na interest, I got interested na din to play volleyball. Noong grade 7, lumipat na ako to volleyball. So, yun. And then, wait, namatay yung phone ko. 14th fact about me is my dream job. Ang gusto ko sana soon, guys, is maging interior designer. It's either interior designer or IT. Pero, ewan ko pa, kasi baka magbago pa din yung isip ko. We don't know din kasi dumaan yung panahon, mag-iiba din siguro yung interests, interests ko. 15th fact about me is favorite brand. So, yung favorite brands ko is, favorite brand lang actually, ay hindi, brands ako. Ah. So, Adidas kapag ka mga um, bags, mga damit, siguro. Pero kapag ka sa shoes, go on Nike talaga ako. So, next fact about me, which is the 16th fact about me is, I am scared of heights, guys. As in, sobrang, hindi naman sa sobrang takot. As in, kapag ka kapag ka linagay mo ko sa, sa let's say uh, 30th floor siguro ng isang building, as in kapag titingin ako sa baba, as in takot na takot ako. And uh, minsan din, nagkaka-anxiety din ako sa plane pag tumitingin ako sa baba. There was a time nga na ano, nagka-turbulence dun sa nagka-turbulence dun sa plane. Tapos, guys, as in takot na takot ako. Kasi ayoko yung parang may butterflies sa butterflies in your stomach, ganun. Ganun yung feeling. Kaya eh, ayoko nang ganun. Kaya ayoko dun sumasakay sa mga ano, sa mga uh, amusement, sa mga rides sa amusement parks. So, ayun. Dami ko sinabi. Yung pinag-uusapan lang naman is yung ano ko, fear of heights ko. So, 17 fact about me, guys, is ano, as a friend, I am very caring, supportive, sweet, clingy, thoughtful, tsaka loyal as, as I see it, ah. Tsaka, ay, ano, actually, tinanong ko muna si B kasi hindi ko, hindi, like, nag-iisip ako kasi wala din akong maiisip. Eh, mas kilala niya ako atas. <laughs> Mas kilala niya ata ako eh, sarili ko. So, ayun. As in, very caring din ako talaga. Kasi napapansin ko yun yung sarili ko. I'm, a, I'm very caring sa mga kaibigan ko. Tsaka, yun, lagi ko silang, hindi naman sa lagi. May mga times na kinakamusta ko din sila. As I can see it talaga, guys, I'm I have these qualities as a friend talaga. Dating fact about me naman guys is I have two siblings, si Ethan, pati si Kuya Das. Nakita nyo naman ata siya sa, ay, yeah, nakita nyo siya sa birthday vlog ko. Tsaka din sa Christmas vlog ko guys. Next is, 19 fact is about me is I love big tea more than coffee talaga. If, if may gugustuhin man akong isang coffee, yun yung iced white mocha with vanilla ah, with sweet cream foam and vanilla, ano yun? With caramel syrup. As in, favorite, favorite ko talaga yun sa coffee. Favorite kong coffee talaga yun. Hindi, hindi sa sumasali ako sa treat, pero ang sarap talaga ng coffee yun. Sin yun lang yung favorite ko. And then sa milk tea, mahilig ako sa winter melon, tsaka sa panda milk tea ng Coco. Tapos, next naman, 20th fact about me is I'm an extrovert, guys. This is one of my struggles talaga this pandemic. Kasi nga, pagka extrovert ka, 'di ba, mahilig ka makipag-socialize, 'di ba? Correct me na lang guys if I'm wrong, pero parang ganun yung extrovert, 'di ba? They like interacting with people. 21st fact about me is my favorite video game. Ang favorite video games ko is Fortnite, which is di na ako makalaro kasi sa phone lang ako naglalaro. And then, COD, and then Genshin. Yung currently, yung laro ko ngayon is Genshin lang talaga. Minsan lang talaga ako maglaro ng COD kapag kasama ko yung cousins ko. So, yun. And then next is 20 second fact about me is ayoko talaga, hindi talaga ako mahilig sa Harry Potter, sa Star Wars, sa Marvel, sa DC Comics. As in kapag ka, napipilitan alam talaga ako minsan manood sa cinema ng kunwari pag manonood sila ng Marvel ganyan o kaya DC So, yun. Pero na-enjoy ko naman actually yung movie. Hindi lang talaga ako much into those things. And then, next is 23rd fact about me is I'm tamad a little bit. A little bit lang naman. Di ba? Alam ko mag ka dito, ma'am, pero a little bit lang naman dito. Comment down below. Comment down pala. Next, 24, 24th fact about me is I'm the type of person who loves to join trends. Kaya, naubos din yung pera ko. That's one of the reasons kung bakit naubos yung pera ko. Kasi, hilig talaga ako sumali sa mga trends. So, And then, 25th fact naman about me is I'm a night person. I guess. Kasi ano, parang mas nagiging productive talaga ako kapag uh, gabi. As in, may, marami akong natatapos. Or siguro, doon lang kasi tahimik talaga. As in, complete silence. Ay, hindi naman sa complete silence. Pero as in, tahimik doon. Parang, ewan ko, I'm a night person talaga. Next is, I hate reading, guys. As in, bigyan mo ako ng libro, babasahin ko naman siya. Pero, ayun, medyo tatama rin din ako magbasa. Kasi nga, hindi talaga ako mahilig magbasa ng libro, as in. So, yun. Pero kapag ako nari, kailangan naman talaga magbasa. I read naman. So, yun. I just, hindi talaga ako into reading. I'm not that type Next is 27th fact about me is I love video games. So yun nga, sinabi ko na sa inyo yung mga nilalaro kong games which is COD, Genshin, tsaka ano ba ba? Fortnite. I used to play, ano nga pala din, ML. Pero I stopped na playing ML. So yun. Medyo na-bore na din kasi ako sa ML. As in, dati, as in, ang hilig-hilig ko talaga maglaro ng ML. Pero, wala. Nagbago din yung hilig ko sa mga video games. 28 fact about me is I hate songs that I've listened to already na mga lum hindi naman sa lumang kanta. Kunwari, let's say, yung kanta ni Ed Sheeran na Perfect. As in, gusto ko, ay hindi, Shape of You. Gusto, gusto ko talaga yung kantang yun dati. Pero kapag ka pinakinggan ko ngayon, parang ayaw ko na. Hindi ko na siya trip. Next is 29th fact about me. I'm not into Filipino, Filipino desserts. Hindi naman sa like ayaw na ayaw ko. I just ano, hindi lang talaga ako mahilig sa mga Filipino desserts like Chef flan, ganyan, buko pandan. Kasi hindi talaga ako mahilig sa mga, ano na yun, sa mga desserts na gano'n. I just don't feel. 30th fact about me, nasabi ko na actually ito kanina, di ba? I've played basketball before. Pero yun nga, after 3 years, di ba kasi from grade 3, 3rd grade to 6th grade, basketball, tas 7th grade hanggang ngayon nagbo-volleyball. Pero, nung 7th grade na lang ako naglalaro ng volleyball. Nag-stop ako ng 8th grade, tsaka 31st fact about me is I barely know how to cook, guys. As in, ang alam ko lang lutuin is pancit canton, egg, pa ba? Siguro, kaya ko din mag-prito, pero hindi ako pinag-prito ni ma. Next, 32nd fact is I value the people who truly mean a lot to me. So, yun. As in, I, I don't like losing friends talaga. Most especially kapag sobrang close ko na talaga sila. As in, ayokong mawala sa akin. Parang I value talaga every person. Hindi naman sa lahat ng tao. Pero kapag ka naka-close ko na talaga and then parang ang dami na naming naitabing memories, ganun. I'm that type of person talaga who values the person. That, I mean, na. Yun nga. Basta alam niyo na yun. 33rd fact about me is I don't know how to play any musical instrument. Hindi ako marunong mag-guitar, hindi ako marunong mag-piano. Basta yung mga, hindi talaga ako marunong mag-play ng any musical instrument at all. Siguro flute, nung grade 3 ako, dun, dun talaga, marunong pa ako kasi ano, part yun ng subject namin. 34th fact about me, second to the last fact about me is, 34th fact about I'm a very observant person. As in, kahit yung mga malilit na details, siguro sabihin natin, kaklase kita or like teacher kita, mapapansin ko pag the next, pag nagpagupit ka, tapos makikita ka na the next day, mapapansin ko na nagpagupit ka. Kahit yung mga, ano, mabilis lang na glimpse ng, let's say, um, uh, basta pag may nakita ko na bago, ala, alam na alam ko. Kasi ang dali ko talaga makapansin ng mga bagay. Alam ko ng mga taong super close sa akin na ano, madali ako makapansin ng mga bagay, kahit sobrang liit pa man yan. So, yun. And then, 35th uh, fact about me is, I'm an overthinker, guys. As in, ino-overthink ko talaga kahit yung mga malilit na bagay. As in, ewan ko ba, basta overthinker ako. So, that's the last fact about me, guys. So, I just wanna finish this vlog and uh, say thank you guys, say thank you to you guys for watching my vlogs and if you like this vlog, don't forget to click the like button. Like nyo na guys. And subscribe as well and hit the notification bell to get notified whenever I upload a new video. If you have any video suggestions, please leave it down in the comment section below. Stay tuned for my next vlogs and I'll see you in my next vlogs.